Pessoal, a partir de agora vocês vão começar a ver aqui no guia vídeos da França apresentados pela Tice. Então, confere aí o primeiro episódio com ela e de vez em quando ela vai pintar por aqui. Curte aí! Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômico aqui na França. E nós estamos no sul da França, numa cidadezinha chamada Aubrec, e nós vamos provar o famoso aligot. Vamos juntos! na cidade de Obrac, que é uma cidade que os, as pessoas que fazem o caminho de Santiago passam por aqui. Tô com fome. Vai demorar? E dica importante para você que vai vir para França, quando se come em restaurante aqui, a bebida é muito cara. Para dar uma economizada, é bom sempre bom pedir uma carrafa do água da bica. Hum, grátis, saudável, fresca. Se vocês pedirem uma bouteille d'eau, Aí vai vir a, a garrafa paga, né? Esse é o aligu. C'est um quilo de pommes de terra. Um quilo de, bata de batata. 500 gramas de tom fresco que há 4 jours. 500 gramas o queijo, né? E a crema. Manteiga e a creme fraîche. E o Por último, quando está saindo da cozinha, ele coloca uma colher de alho fresco e aí dá essa misturada, essa textura maravilhosa. Ele acabou de explicar que tem que ter essa textura, se não tiver essa textura ele volta para a cozinha e vai fazer outro porque não tem. E tem que comer rápido porque é bom quentinho. Tá bom? Acompanha salsicha. Eu falei salsicha, né? É linguiça. Mas aqui é fala saucice, traduzir para salsicha. Em Curitiba é vina. Não sei o que, que me lembra isso. Ai, massa de bolo. Hum, sabe massa de bolo? E o mesmo esquema da garrafa do vale pra garrafa de banco. Hum, mas esse não é grátis, você tem que pagar. Pagar menos. Je se suis como eles dizem por aqui. Tava muito, muito, muito bom. Esse prato aligô simples, né? Que vem o aligô e uma Deu salsicha? Vina? Não. Linguiça, sai a 13, 13 euros. Um bônus ele trouxe pra gente um álcool feito à base de ameixa, que aqui no caso tem uma pera dentro da garrafa. Cachacinha de ameixa, né? Esse foi mais um guia de sobrevivência gastronômico aqui na França. Hoje nós visitamos a cidade d'Aubrac e nós comemos um delicioso aligot no restaurante Le Buron do Brac. E Le Buron é esse senhor aqui. Compartilhe, se inscreva nas redes sociais e até mais. Play the accordion, don't even speak. for a week and still on a winning